السلام عليكم شباب كيف حالكم اخباركم ان شاء الله كلكم تمام واخيرا رجعنا لكم بسيفر جديد اللي اسمه انغامي سيفر انا طبعا لسه ما سمعته فحسمعه معكم واسوي لكم رياكشن فيلا نبدا طبعا هذا السيفر فيه تسعة رابرز عرب فانا انا مش عارف آه، مين الرابرز اللي موجودين في السايفر فحشوف معاكم واتفاجئ ويلا نبدا مع بعض اوكي حط الديسك انغامي السلام عليكم معاكم بيج هاس من انغامي ونحن فخورين انه نقدم لكم انغامي سايفر صار انغامي سايفر اوكي سمين بدينا شيبوبة يا لانه زل من عقاب يدير روح على تل من تراب يصير طين اسمع هذا زمن تعب البال زمن الحقيقة الجيل والقال لحن وفلو من اولها فما بالك اللي يشتريه اكيد عنده حكمة بالطبع خطير شيء اكيد نزيه اللاين الاخير لاين عابر حلو حلو شيبوبة الفاجر العاهر عابد وشاكر والمليونير اللي صوت فلوس صامد وصابر الشي حقك بس مو لك خسارة كفو والله اني شهد في موسى شتان ما بين الحق والباطل الزين وجهت حق والباطل دي جمرة ودي كمرة كل شي بين عكس المفاهيم فصار كل شي Yo, I'm peacefully pompous oh, No one will know while you reach for your compass Water will slowly but leaking unconscious استاذ هيثم انا وعير بضع تسحل عني عاصي نهر I am the pride of Hamas Gaza limit and I عالي السما ده دم شققي ثقفي luckily was never worried about what will be a breakaway just me self paid رسمي trust me well trained must see تمام والله Self-made immigrant, muscle, hustle with patience Some caught us in a race, some toys in a station Boredom never was a complication Bought another foreign destination. and locations My vocation is vacation, slow inhalations, exhale, intellect Hello. Kick a verse or a set on stage, on point, on page In the news, big highs, interviews at a radio station Before a jet, direct deposit, another check Independent as it gets, holla Okay Men yayınla Menhay شكلي دبر اوكي تشرح لي مشربك سندي قلعي بشوف شو بسمع سمعي مرعي بسمعك شو بشوف بحملك فردي اوكي فردي صباطي لتشوف من منظاري الفرق بين نظرتك والفيو من منطقتي من... كاشف المنطقة حلو هاي نفاق عم بيقطع الدم حلو التشبيه عشغلة سخيفة بالحبس عم بتضبط لو في مصلحة بتلاقي رقابة عندها غطا بيفيقوا بس الشارع ينهض اوكي الفرحة صادقة ما تطلع العدل بالأخلاق مخفي ومسؤولية على هيك الأمور للمزيد خليك على موجة طرشة كان معك الآلاف دال من الفريق الفكرة ممكن تبتدي بالإيقاع بالكتابة ممكن تيجي بعد لحظة سعادة أو بهابة من كل مكان اتفضل عندي في العيادة ريح راسك على الوسادة واحكي لي عن حياتك مش هيقدروا يطفوا شمسنا زي ما جانا لو ما فهمتش الاف يسمع في الإعادة الدنيا زي الغابة بمثل قبيلة الديابة بنصر الغلابة عبادة في العمل وفي العمل عبادة يا سادة ما هذا مزاجي مشغولين بالتفاهه وبيضه ولا دجاجه بشارك زمايلي على ايقاع من انتاج كان رملي لو عاجبك كلام الشباب ده مجرد سمري الهيب هوب ده قدري ساعدني بمرضي انا حارس ثقافه ارضي سميني عصام الحضري ده قلبي بيومد وعلي مكشوف عمود الفقري هفسر امور عصري زي مجهود الطبري مين جاي؟ مين جاي علينا هلا؟ اوكي ترى انتاج الفيديو حلو كتير فكرة عجبتني اوه جايبين كمان حلو حلو Call me a savage, just some I'm a menace. Though I come with all my Hello. third, I do it with a vengeance. I know they consensus. Major key alert, did you how to get the message? Success that the haters calling us the mental. we walk, open all the zero. All I, all I need is one mic, one beat, one stage. حلو حلو فكرة حلوة قصتك مش ظابطة مع شكل إصابتك كيف خبطك لما بتكتشف بالصدفة مين اللي ضابطك مين اللي ضابطك حمل السرعة السرعة السرعة وسط فرطة مش لحالك كل عصابتك عدو عدوك عدوي ما بتخشى حد بشد المد بسد الخد بزيد على القد طول الجاي مقياس طلع بصدر ريح من جو خرافات المخ بيقولك جابهم على من كل مكان حتى البنات جايبين هالمرة حلو حلو والله مكسل نشتغل مع بعض اهنيكم يا انغامي مش مبلشه والقياده السياسيه مجلسه عينك ثلاثه تحت عينك شحاده بتطلب منك افاده شهاده زور بتكسر الكتابه كلام نجيب محفوظ كثير ضلك شكرر فيه ولاد اوكي ضلك شتبرر لي كتابتي بالحقل الاخر عقل الصخر زيد مثقفين يوميين خايفين من الفقر اسلوب حلو اسلوب حلو قبل الصخر شجرنا مثل كبار مع انه في رقم ما بعرفهم لا فهم ولا بصم خطابكم السياسي دبلوماسي منفصل لا فهم ولا بصم خطابكم السياسي دبلوماسي منفصل ابو كلثوم جايبين ايوه ايوه روح لا قادم من حطام السفينه الصوت والاسلوب مع بعض ابو كلثوم والله ممنوع يلا بي بويز المدينة هيب هوب المدينة ابن الشعب بالمدينة راس بنيان الثقافة كفيلة أيوه. بإعادة إحيائي وإحياء الشبيب على صفحة جمودك عم نرتبط مع حالي نازلين تكبيس بشرط وطاش شاشة بنكرة والله أم كلثوم حديت أنا أبو كلثوم وشي ما بتقولهم بو انت بتقدم الفيس وانا بصب الصح 1 2 كاتب على عجبيني كان دو انت بتفرق التومي عن جبينك بشامبو طب ناس ترو مالك باندا بس صحينك بامبو يفلتوني وتصرخ بو القاموس يمكن الدنيا ما تعلم الغال بس النفس دو كابس مين ضل مين جاي مين جاي في حد حيفاجئني في السايفر كلثوم Şey baba Hello feel like my culture's a Send smoke signals and dispatches. You never seen a movement this massive. All you need is a soul 3D when I flow, political okay. when I throw a body. my pinnacle, I'm finicky, no growth, I seen it all like a smartphone. rapper contemplating life like Michael in the mirror 3, 2, 1 the west side became Lucifer ولا خلص هنغامي سايفر اوكي خلص فكرت حتفاجئ بواحد كمان انا ما عندي طبعا كم واحد بس والله عمل رائع وعجبني كثير عجبني العمل وال اسمه الجرافيتي كمان شغل رائع هن اللي عمله واديتدن اديتدن دايركتد باي رايد والله رايد كفو وعمل رائع اهنيكم كلكم اللي شاركتوا في العمل وشيء حلو انهم آه، كمان حطوا بنت في ال cypher عشان يوري نوري الناس نوري العالم انه احنا مش بس يعني الرجال عندنا عندنا برضه من الجنس الاخر ناس بيغنوا ناس تطلع عشان الغرب كثير ماخذين فكره سيئه عنا طيب يا شباب وصلنا لنهاية الأغنية ولنهاية الفيديو الفيديو الصراحة ال editing وال directing خرافي طبعا يعني ما ما بنقدر نقول رائد آه، هنيك يا رائد شيبوبة أبدع وأبو كلثوم ونارسي ولوكي وكل كل اللي شاركوا يعني ما شاء الله معظمهم كانوا آه، ادوا اداء حلو واللحن كان حلو كل شيء ماشي على بعض ودائما شيبوبه بنشوفه بال cyphers اصلا متعودين عليه بكل cypher. والصراحة أهني Big Hass Big Hass good job يعني أتمنى منكم تدعموا هذا العمل الرائع ولا تنسوا تقيموا العمل تحت في الكومنتات من عشرة عن هذا العمل في كثير ناس قالوا لي سوي لي reaction سوي له reaction فسويت له reaction أتمنى تدعموا الفيديو هذا تسووا share like subscribe اهم شيء سبسكرايب آه، اذا ما سويت subscribe لقناتي سوي subscribe. اضيفوني بكل وسائل التواصل على الانستغرام والسناب شات اضيفوني على السناب شات انا بحط كثير على السناب شات وصلنا لنهايه المقطع يا شباب ونشوفكم في فيديو ثاني السلام عليكم Why do people think I'm stupid every time I'm acting nice? Why do people think I'm lame every time I stay polite? Why do bitches always fall for guys and never treat them right? Guys that they don't even like, but then they always let them pipe. Why do bitches always fuck around?